oggi voglio fare spazio distrugge, cioè lui ama sfogliare i libri però è in un'età che ancora non, eh, non riesce ad